otáčák takové větší. Mně se tady líbí, já tady dneska budu spinkat. Ale musíte mi přinést deko, abych se takhle donést já musím to vydržet. Někdy to taky vydržím, ale když si dívám na něco, co nemůžu vydržet, tak prostě musím jít nazad. A vždycky, když je pro mě něco hodně roztomilé, tak musím začít co je čůrat. Když uvidíš pej...